就算叫我找什么童生来着？谁谁谁来找我？喂，你刚才说什么？嗯，你是谁？道上弟兄吗？不，这倒不是。算了，正好我问你，你对这条街熟吗？还算熟吧。嗯。这样啊，那么。 你知道一个叫童生的人吗？什么？童生叫做童生的男人呢？为什么要找他？这是我族里老爹下的命令。虽然我有试着找过，但毕竟平常地盘是在赤嘛，对这里一点头绪也没有啊。是这样啊。好了，我们也算是有缘。你要是知道什么的话，随时来跟我说，可以吧？ 马上来找他说话，同生。 <laughs> 好啊，我不会跟你讲了。我们来去新新新新。哎哎哎哎哎！哇，那么快就要来找我打架了吗？大哥，妈，不好意思，我有急事，没有空陪你啊。哦，你有急事。 不过不打算让你过去，所以呢，好吧，这倒是合理。啊！天哪，我打得赢吗？看我的无限全景。 清泉无限段，哎呀哎呀哎呀，哇！哎，清泉无限段被绕到后面，哇哇哇哇！吧！哎，我打得赢吗？对，日烈，日烈，日烈，日烈。 哦，这招强！哎呀呀呀呀呀！啊！痛痛痛痛痛，被踩肚子。对对，我我我。 哎呀，哎呀，天哪，他好会闪哦！哎哎，哎呀，哎呀哎，我抓你了！医生呀，他突然肚子痛了。 应该可以赢喽。对。哦，旁边好多人在围观呢。哎呀，居然还挑拨，可恶。说。哎呀。 又软，他要肚子痛。哎呀呀呀呀！赶快起来，赶快起来！抓！乌龟！哎哎！突然被扑倒。哦哦哦！好痛！啊！ 哦，赢了哎！啥子玩意？嘿嘿嘿嘿，你才是看起来游刃有余啊！哈哈哈哈！嗯，么多呢，给着点。你看他真的是肚子在痛。 我们得随时做好准备才行，以便随时随地都可以对付他。五，还有这种落地飞踢龙。哦，还有这样的。呃，强化能力确认。哦，有一个落地飞踢龙。 冲刺助跑后使出飞踢，哼哼哼！好，我刚刚打完，哎，这边可以看体力的，我可能要再去吃一下牛洞。哎，这边有不同的店，是这一家吧？你好，你们是卖什么的？用餐。 什么？他可亚克吗？饮料单，是卖饮料的。嗯，这个葡萄柚那么贵，就什么都没加。哎，这些酒都没加，哎，会回血就只有乌龙茶。一定一定要配章鱼烧尝尝看。哦，章鱼烧好哦。 都会回满的，买一个便宜的，绝对好吃。章鱼烧，是，哎，让我看一下章鱼烧长怎样嘛。只有商品照片。好了，我们要去南公关店，新城。 好，新人不多要开店喽，来吧！哎，我们哪里蠢的？哇！长这么粗犷也是可以当男公关的。长这么粗犷也是可以当男公关的。长这么粗犷也是可以当男公关的。长的。长的。长这么粗犷也是可以当男公关的。长这么粗的。的。 どの組の人間でもないざけんなよ俺一目見りゃわかんだ <laughs> どこどう見たって極道なんだろうが長得太像流氓和樹さんに何しよってんだおいおい別に俺お前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだよなめんなよこれ奴だって言え何でも片付くと思ってんじゃねえぞ <laughs> この町でもなヤクザの言いなりにならないで 自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ少なくとも和樹さんはそうやってのし上がった看来是很黑道的人和樹さんの邪魔をさせだから俺はヤクザじゃねえって听不懂人話聞かだな <laughs> うる俺はこの店命がけで守るんだ 男性员工，来吧。哦哟，把他困在这个角落。哎，哎呦，过来，过过过来，赶快补两脚。哎呀呀呀！ 哎，狐狸！哎呦！哎呦！哎！哎！狐狸！哎呀，我按太慢了。 哎呀，哎呀，痛啊！ <laughs> 这个有痛。对。哎呀，哎，这南公关有点强哎，他血好多。哦。我嘞，我嘞，呀！ ええー、あうれうれうれえー、おおちょっと待てちょっと待 哎呦！哎，为什么为什么？我刚不是已经把他推开了吗？哎，这怎样？ 放大扣血，不是要连打的意思吗？哎呦，这要死！ 哎，为什么他都可以这样子？哎，这怎么打得赢啊？是我要先去练等级吗？再次挑战！哎，为什么？到底是为什么会被抓起来摔啊？ 在是很生气，我要趁这个时候多踢他几脚，一直一直偷抓。 じれ气死人！要不是他那个抓技太作弊了。雄在。何やってんだお前。すいません、和樹さん。このヤクザが。 堂島の桐生さんですか失礼しました这一辉看起来就很像男公关了 <laughs> 累死我！进来一个公关店这么累。哦，我我也肚子痛，请问你们这里有厕所吗？ 还好，我觉得我是不是应该先记录一下，免得等下死掉。嗯，可以讲哈，村里厕所在哪？女人攀谈五十次，钟楼座位等候，钟楼钟楼在哪？哦，楼上那里，楼钟楼的钟楼。 这边还有一个人可以讲话。你好，客人，您是老板的朋友吗？我们这家店里的男公关每个人都受到一辉先生的照顾。没有人要告诉我厕所在哪？ <laughs> 我肚子痛。 ませんでした俺てっきりいや俺のミスだ <laughs> 本当になんてお詫びすればよいか気にしないでくれそれよりお前風間のおやつさんとはどんな関係なんだええゆうや外してくれるかはい <laughs> 風間さんにはこの店開いた時から世話になってます見かじめも取らず 商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです今この店があるのもあの人のおかげですそんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいってなんか組の方には秘密ということでそうだったのかそれでおやさんは先ほど連絡したんですが例の会長の件で身動きが取れないと 会長の件何があったのかええ東上会三代目世良会長が殺されたんですは何昨日の深夜のことです犯人はまだわからないんですがニュースでもさっき何が起きてるんだわかりませんですが堂島組長が亡くなって10年今じゃ同じ登場会の組同士が 水面下で町の利権食い合いしてるんです堂島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました他の組も手出しができないでいたんですが数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです誰だ錦はおらオーナー出さんかい 我肚子痛，还要下去解决这些事吗？島の組の連中です。未かじめ目的の嫌がらせです。ここは俺たちに任せてください。好，拜托你们了。我肚子很痛哦。你刚很会打，就交给你处理。すみません、探すちゃって、なんとかして追い払いますから。好，就交给你了。 <laughs> 故意不去触发事件。讲是这样讲，结果还是要我去，还是要我来处理啊。これはこれは、ようやくオーナーさんのお出ましですかい。島野さんのところの方ですね。まあね、うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。てめえら、みかじめせびりに来たんだろ。いいや。 今日は飲みに来ただけやから嘘だ酒飲ませろって言うとるだけやろがすみません大事な客人が来てるんです今日のところはこれで参ったなほんまそんなつもりはなかったんやけどね和樹さん何やってんすか俺はやっぱり納得できませんそんなクソみてえな連中に金払うなんて言うやクソやと おいこらガキ今はあしらんごとクソ言うたんか言葉が足らなかったぜクソイカだ <laughs> なめんなクソガキ言うや <laughs> おお还是出手了差点那头就被砸了カズキユウヤってやつの言う通りだこんな奴らに金を渡す必要はねえよはいふざけとんのかお前ら <laughs> おい 你是我他 o 吃 g 诶，等一下，哥，我肚子痛啊！我会被打几下我就死了。哦，我有两个帮手，就交给你们了哈。我先去旁边。这边对，架着他，架着他，不要让他跑了。哎，走开！哎，这个拿着刀的。 谁叫你拿刀的？走开！啊！ <laughs> 没办法，我就就就就没血。 <laughs> 关于利刃，哈哈哈哈！哦，好。 就只能再次挑战了，再次挑战血应该会回来吧，满血应该就不会输了吧。来来来来来，我叫你拿刀子，刀子给我放下来，踹到你没刀子。哎呦！呦呦！哎，哇！ 兄弟，我们要先处理这个在刺死我的刀子男。哎呀！你也站到舞台上。喂！我刚学到的。哎呀！哎呦呦呦！被围殴了，我被围殴了。哎，你们在干嘛？你们在干嘛？帮我引怪啊！ 还是先打刀子。哎，有了有了，刀子难解决了。哎呦，痛痛痛痛痛！ 哎，赶快赶快，熊仔，赶快来帮忙！哎，你们家的男公关就只有两个人吗？多找几个。哎呀， <laughs> 我会不会又死在这里？ 趁他们在打的时候，哎呦！哇！哎，哇！我就用这招就好了。 哎，哎呦，哎哈，被闪过了，我的飞踢！啊！天哪，怎么大家血都还那么多啊？打不完了。

哎，好像要解决掉一个，是不是？林爷，就是你的，去死！耶，好，又解决一个。哎，哪里突然跑出来了？啊，剩最后一个 BOSS，boss。耶！ 啊，让你常常被围殴的感觉。哎，哦，换他肚子痛了哈。来，交给你们。Yeah. 这 boss 血还有半条哎，还好我这边有三个人，哎，你们顾好他，我只负责从背后偷打哎，嘿，哎、嘿，踢你屁股，哎，哎。 哎，不要打我，不要打我！对呀，对呀，啊！天，对，哎，抓得好！对，抓住他！对，哎呀，哎呀，哎呀，啊！赶快交给他。 来来来，撑赶来打现撑趁撑在！哎，他血的那么多，这打得赢吗？对，对对对，哎呀，哎，我觉得交给你们打，我先去旁边看一下啊，我快死掉了。 我帮你们补尾刀就好，拜托，交给你们。Go go go！哎，捡取，去哦，我这里有刀哦。喂，哎哎！摔他！嘿嘿嘿嘿。 哎，刀坏掉了！可恶！交给你们交军了，快点！我刚打他好几刀了。哎，还有东西！哈哈哈！ <laughs> 打不赢呐！ 信没有什么可以带补血在身上的设定吗？好，一个，哎，你们来一个版本，铁盒贵干？哎，这版本好强。 好了，我快死了，接下来交给你们了。哎，我去楼上哈。他快死了，哎，尽力饮料，居然有这种东西。哇！还好我有上来。来呀， 哎，大家都不会动，就完全没有硬直，所以我只能等 NPC 在攻击他的时候，从旁边偷打就好了。 我知道，我来当诱饵，他们就会把他抓起来。这个时候，踢啊！原来是这样子玩的。哎，抓，抓他！ <laughs> 哦，我到现在终于知道怎么用。 哎，再抓他，再抓他！哎，哎，他要死了，他要死了！哎，想从后面偷打我。 你看，他都是这样的。我打他瞬间，他就会响。终于赢了！哇！因为有你们力量的结合。思い出した。あんた、道場の首領を殺して無視をいった。 これは島野の親父に最高の土産ができたわジェイさん真倒！哎，哦，信吉，信吉，何やってんだこんなところで。おお。島の組の縄張りじゃねえだろ。次は ねえぞわあ十年後信じ变好帅本当にお久しぶりですああ出世したようだな信じ出世っていうか桐生さんさっきの続きなんですが風間組を裏切って内部を割った人ああ錦錦山さんなんですご覧錦だと関西の五代目 近江連合の本部長寺田をバックに錦山さんはずっと独立の算段してたんです近江連合兄貴俺は今錦山組の射程頭なんですどういうことなんだ兄貴錦のおじきはもう昔のあの人じゃなくなっちまったんですだから風間のおやさんは心配して組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです シンジおやさんは俺に話があると言っていたすぐにでも会えないか明日は本部で三代目の葬儀がおやさんもその場を離れることはできませんそれに100億の件もあって何の話だ登場会の金庫から100億抜かれていたそうなんです緊急幹部会でその話が出た直後に三代目が殺されましたおやさん 明日は葬儀場にいるんだなえまさか行く気ですかでもまた島の組の連中に見つかったら和樹言うだけ無駄なんだこういう時のこの人 <laughs> 还是你比较了解他。 高谈，先跟这两位男公关谈谈话。さすが風間さんが見込まれた方ですね。本当に助かりました。ありがとうございます。いや俺はすっきりしました。これでしばらくはうちの店も平和です。うん。多亏有我们才可以打赢刚才那一群啊。10年ぶりのシャバだったのに 早速こんな騒ぎに巻き込まれるなんてさすが兄貴バカ言え俺は無所でもずっとおとなしくしてたんだ喧嘩なんて本当に久々だ本当ですか兄貴から手出さなくても喧嘩売られたりしてたんじゃないですか最初のうちはなだが挑発に乗らずに無視しているうちに 向こうが根負けしちまったおかげで模範囚になり10年で仮出所だ <laughs> あの喧嘩っ早かった兄貴が10年間喧嘩ゼロとはまそんなところも兄貴らしいですね全然おかわりなくて安心しましたよ変わってないかあれどうかしました我还欠你十十二万。 15万から俺がこの10年ですっかり弱くなっちまったって言われてな自分でも技の衰えを実感していたところだったそうですかでも兄貴のことですすぐに昔の感覚を思い出して10年前みたいにキレのある技を出せるようになりますよだといいんだがな それで葬儀会場の件ですが搭乗会の連中が大勢いますから兄貴の正体がバレるとまずいことになります正直何が起こるかわからないですからできるだけの準備はしておいた方がいいですよもう準備はできましたかそうですか <laughs> では準備ができたらまた声をかけてください改天再说